你们有啥任务卡吗？我没有啊。啥？是不是他们都说有任务卡？你们房间咋样？这我房间，欢迎大家我自己一个人。你自己一个人啊？自己一个人啊，也还挺好的。但咱俩，但有点寂寞。咱俩这个挺好的。对，咱们俩整半天整一起。 <laughs> 咱们从最开始就开始换牌，一直换换换，到最后换全换最后去了。 <laughs> 啊？哪个房间？我们是这个这个这个这个大的。换一个。 换一个叫醒的方式吧。你放一个七彩阳光。不。放瑜伽。关节。上帝。 <laughs> 这个更要睡觉了，兄弟。脖子。锁了。脖子的前侧。锁了。左。 对，这教练啊。阿周阿周，嗯？阿周不在吗？小周呢？ I don't, I don't.